Je te demande, Père, que tu puisses plaît. Je suis de l'argile entre tes mains. Donne-moi la forme qui te plaît. Je désire être à ton image, que ta sainteté me touche. À tes pieds, je viens tout te donner. Donne-moi la forme qui te plaît. Je suis de l'argile entre tes mains. Donne-moi la forme qui te plaît. Je suis de l'argile entre tes mains. Donne-moi la forme qui te plaît. Je désire être à ton image. et me touche, à tes pieds je viens m'humilier. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi entre tes mains, ya, Donne-moi forme qui te plaît. Je suis de l'argile entre tes mains. Donne-moi forme qui te plaît. Je Je désire diminuer, Père, afin que toi, tu puisses prendre toute la place, à Adonai. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Yahweh. Prends toute la place, Adonai. oh. oh. oh. Seigneur, Seigneur, ne tiens pas compte de mes cris, aïe. Seigneur, ne tiens pas compte de mes pleurs, non. Je veux être comme toi, Yaya. Oh, je veux être comme toi, Seigneur. Donne-moi moi Seigneur. Brise-moi, transforme-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme. Donne-moi, Seigneur, cette forme. Tu es le potier, je suis l'argile. Fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux. Donne-moi, Seigneur, la forme. Donne-moi, Papa, la forme. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme, donne-moi la forme qui te plaît. dans cette adoration, cet échange de cœur à cœur. Je suis tellement saisie que mes combats, que mes douleurs, je ne les sens plus. Je n'entends que ta voix. Je viens. Mon âme a soif, mon âme a soif. Fais-moi voir tes parvis. Fais-moi voir tes parvis. Fais-moi voir tes parvis. Mon âme réclame ta présence. Fais-moi voir tes parvis. Fais-moi voir tes Fais-moi voir tes parvis. Quand je regarde ma vie passée, Seigneur, de là où tu m'as tiré, Seigneur, et ce que tu as fait de moi aujourd'hui, Père, un chant de reconnaissance monte dans mon cœur, Père, parce que, Seigneur, je n'ai rien mérité, je ne méritais rien, Père, mais toi, tu m'as aimé avant même que je n'existe, Seigneur. tu payais le prix pour moi à Golgotha. Je n'ai rien mérité, c'est ta grâce qui m'a sorti de là où j'ai errar. no fã. remember